Nia ya. Sejak dua menjak, tiga menjak, empat menjak, sejak dua menjak ini. Kan? Okey. Ramailah heboh. lah semua makanan kek keluar ni. Ada minyak lah. Ada lilin lah. Ada plastik lah. Betul tak? Aku angguk-angguk tu dia betul, Kan? Ha, lepas tu siang ni dia nak tunjuk kat korang. Benda Allah yang kau cakap ada lilin ni. Ha, yang kau pandai curik belajar tinggi-tinggi. Ayo ha, betul lah kau ni. Berpolitik pandai, berburak pandai. Tunggu tak cuba mana kau tak ada plastik, ada minyak. Hei! Kan? Tanggung ha, lagi. Tanggung aku dulu ni. Alah, rapai buka ni. Hai, payah betul. Tak tahu, macam tu aku ya. Pegang ni, tu rumah ni. <laughs> Seorang dia ni, seorang ni. Ya, ha. Benda lah ni. Apa ni? Dia apa nama ni? Popok tu, popok. Makan. Makan, makan. Ha. Ada makan. Makan ni. Ha, macam Benda Allah ni lah yang korang kebarkan ada lilin, ada plastik mah. Kampun nak ada tak ada lilin. Tak ada plastik tu. Oh, dia, ya, dia ya terbakar dia pasal eh. Kalau kau nak tahu. Apa berasa berapi. Ha, ambil kau. Ni, kan, ni brand apa ni? Wives. Dia berapi bukan sebab eh. Dia minyak bukan apa ni dia berapi bukan sebab kau dia berminyak. Bondolannya apa tu? kata kepada berapa ya ini sebenarnya ada minyak sebab kemudian digoreng tuh digoreng dengan bau bau bau apa pelik ya pelik ah, ah ya biskut ni satu sebenarnya dia tak ada dia tak ada ni dia tak ada sebenarnya eh. benda lah ni dia ada apa ni ah, dia punya minyak minyak tu sebenarnya eh. dah nama pun kopok kau tak cana nak goreng ni eh? Lepas tu orang cakap MSG MSG ah, lah, kau makan Anya Biskut tangkau Ni dia tak lewat kau Ni dia nak makan Oh produk eh hmm, Biskut ni lah, super ring Nampak super ring Orang cakap super ring ni tak bagus Eh yang makan tu dah tua Dah ada anak lah Kau memoka yang sekarang Budak-budak makan tak boleh Oh kata kau kau makan tak boleh. Oh. yo. Kau minta mak kau duit mak main dua sen lah nak beli kopok Ini hari anak kau nak makan tu tak boleh Kau hajar Terbakar Hmm, macam dah bakar dia kan nampak ah, Berasap lambik hmm, Nampak dia terbakar ha, Nampak tak Dia terbakar Ni brand apa ni Super ring terbakar Bukan sebab minyak Bukan sebab plastik Dinyai Hompok lah korang ni Uh nampak dah Berminyak lah Weh panik Melocot dia ke uh, Macam asap komonyan ni Uh ya bau yang eh, tak sedap eh So bunalah ni terbakar sebab eh dia ada minyak, dia berminyak nampak tak? Ha, ah, dan program pun berminyak ah, nampak. Berminyak baik ini yang bising-bising minyak lah apa semua aku tuang bunuh ni dalam enjin kita kau boleh jalan ni baik. Jimat minyak tak betul tak? Hmm, botol manjang lah dia ni. Eh. tak lo nak boleh cakap tak boleh cakap? Tak boleh cakap? Hmm, ayah. Rupa cantik tapi tak boleh cakap. Ayah ni pun poning orang ni. So benarlah ni sebenarnya dia bukan sebab dia ada plastik Kawan-kawan, tuan-tuan yang hebat budiman lagi bijaksana dan cerdik pandai Belajar tinggi, bongok tak ada Bondol ni saya jadi minyak So, nama pun jajan, nama eh kopok, betul tak? Ha, macam mana kau nak buat kopok bi Kau goreng ke kau rubuh? Ha, kau goreng, bila kau goreng ada tak minyak eh? Ada minyak tak? Ada minyak Ha, nak lah jadi kopok macam ni ha Kau mau mokak, ayo Eh? makan juga tang koci. Dah lah eh. Dan malam yang situ. Nah, makan. Ha, makan ni eh, Ha. Senang. Hmm.